हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन जो कोड हम करेंगे वो पाइचाम एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर पाइचाम का एक एप्लीकेशन मैंने पहले से ओपन किया है और यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है अब इसमें फंक्शन का यूज मैंने किया है तो यहाँ देख सकते हैं डेफ कीवर्ड मैंने लिखा है और यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी ये मैंने किया है अब इसका क्या मतलब है ए प्लस बी ठीक है और यहाँ पर आप देख लीजिए ये से ये दिया गया है तो यहाँ पर पहला नाम जो लिखा गया है वो सूरज लिखा गया है अब ये सूरज जो है तिवारी के साथ तिवारी जो है सूरज के साथ एसोसिएट हो जाएगा यानी आपको आउटपुट में सूरज तिवारी लिखेगा A plus B A plus B का मतलब क्या हुआ ए में बी जोड़ना नहीं बल्कि ए के साथ एसोसिएट कर देना बी को ठीक है और फिर इसमें लिस्ट में कन्वर्ट भी किया जाएगा तो लिस्ट डेटा टाइप के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है तो यहाँ से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट में आपको कुछ ये मिलेगा ये देखिए ये सूरज के साथ तिवारी एसोसिएट हो गया ये सचिन के साथ गुप्ता एसोसिएट हो गया राजू के साथ श्रीवास्तव भी एसोसिएट हो गया ठीक है अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और नाम भी एसोसिएट हो जाए तो इसमें आपको क्या करना है जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से यहाँ जा करके यहाँ पर है यहाँ पर सिंगल एटेड फॉर्मा लगाया हमने यहाँ पे लिखता हूँ गौरव ठीक है अब इसको सिंगल एटेड फॉर्मा को क्लोज किया अब यहाँ पे गौरव के साथ गौरव के साथ किसको एसोसिएट कराना है वो आपको देना होगा तो कॉमा लगा करके यहाँ पे दे देता हूँ Singh S I N G S ये ले लिया अब हमें क्या करना है सिंपल वे में इसको रन करना है तो फिर रन करवाया तो देखिए ये गौरव सिंह भी आपके सामने प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से एसोसिएट आप करा Tamo então, vamos